दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास ये मेमोरी कार्ड है ये आपके सामने मेमोरी कार्ड है देख सकते हैं सेंडिस कंपनी है और ये ओरिजिनल की पहचान आपके सामने है SanDisk extreme one twenty eight G B और V thirty X C one लिखा हुआ है और इसकी जो उन्होंने स्पीड बोली है one two eight G B speed up to one one sixty M B per second reading है और writing ninety M B per second और यहाँ पे देखें ये एंड्रॉयड के अंदर है फोर के अल्ट्रा एच डी है आप गोप्रो के थ्रू शूट कर सकते हैं मूवीज़ की फोर के बना सकते हैं SanDisk extreme micro extreme card with extreme capture transfer and app speed original की पहचान है या आपने अच्छी तरह इसको देख लें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये ओरिजिनल की पहचान है चलें जी अब हम इसको खोलते हैं और इसमें से निकालते हैं जी तो सो ये हमने पैकेट से इसको बाहर निकाली है बाहर निकालने के बाद भी देखें ये ओरिजिनल की निशानी है ये अंदर से भी अभी पैक है यानी कि ये खुला हुआ बिल्कुल नहीं है सम टाइम हम लेते हैं तो फ़ौर ही अंदर से ओपन होता है लेकिन ये ओपन नहीं है ये देखें ये अंदर से इस तरीके से पैक है अब हम इसको अंदर से निकालते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास ये SanDisk extreme one two eight G B micro V thirty X C one A two है ये इसकी वर्जन है सीरियल नंबर है तो ये देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास ये है और इधर बैक साइड भी ये चिप है बैक साइड में ये मेड इन चाइना और इसका कुछ सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने इसको चेक किया चेक करने के बाद हमने इसका जो मेमोरी कार्ड है वो निकाला हमने निकालने के बाद हमने उसकी अनबॉक्सिंग की और ये ओरिजिनल मेमोरी कार्ड है सेंडिक एक्सट्रीम प्रो लिखा हुआ आपके सामने है ये और इसके अंदर जो कॉपी करने की स्पीड भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और अगर आपने किसी भी कैमरे के अंदर फ़ोर के वीडियो बनानी है तो उसके लिए फ़ोर के मेमोरी कार्ड ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास four K memory card original होगा तो एक तो वीडियो बहुत अच्छी बनेगी उसके बाद अगर आप डाटा किसी और जगह कॉपी करेंगे तो वो भी बड़ी तेज़ी से होगा और एडिटिंग बड़ी अच्छी होगी तो ये फ़ोर के मेमोरी कार्ड मैंने लिया अपने गोप्रो के लिए और लेकिन गोप्रो भी मैं नहीं ले सका और वो भी इन बहुत जल्द आ जाएगा बस आप लोगों की दुआएं चाहिए और इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें और इसकी जो आज हमने वीडियो बनाई इसकी अनबॉक्सिंग की और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये आपको 4000 तक ओरिजिनल मेमोरी कार्ड मिल जाएगा 4 से 5000 के दरमियान क्योंकि मैंने एक साल पहले लिया था अब डॉलर की प्राइस क्योंकि आपको पता है इंक्रीज़ हो चुकी है पाकिस्तान में फ्लक्चुएशंस चल रही हैं डॉलर की जिसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हुई है मैंने एक साल पहले ये परचेज़ किया था अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा हुआ था कि गोप्रो के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा तो लेकिन अभी तक मैंने गोप्रो नहीं लिया तो इस वजह से मैंने सोचा चलें जी इसकी अनबॉक्सिंग आज कर लेते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मेमोरी कार्ड है आप इसको परचेज़ कर सकते हैं आपको किसी भी लाहौर से जो कंप्यूटर की शॉप्स है वहाँ से मिल जाएगा वहाँ से आप जाएँ तसली से इसकी पहचान है ये सामने आपके सामने मैंने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है ये इसकी पहचान है आप इसको आसानी से परचेज़ कर सकते हैं ये कम अज़ कम 4000 से ऊपर की रेंज में आपको मिलेगा इससे कम नहीं मिलेगा अगर कोई इससे कम आपको 1500 2000 में देता है तो समझ जाइए ओरिजिनल मेमोरी कार्ड नहीं है वैसे तो 200 300 400 500 600 के आ जाते हैं लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होते ये हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो कि मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मेमोरी कार्ड है हमने इसकी स्पीड चेक की तो मैं अब आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप सैंडिस कंपनी का original four K one two eight G B two fifty six G B five twelve और वन टी बी तक आप परचेज़ कर सकते हैं प्राइस इसकी जैसे जैसे आप मेमोरी को इंक्रीज़ करेंगे प्राइस भी इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी आपके लिए यूज़फुल होगी अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद